també cal entendre quines eren les característiques materials del moment històric. Possiblement, l'any 78 tampoc es podien fer moltes més coses. Imagina, jo era molt xicotet en aquella època, però tampoc es podien fer moltes més coses si estudiem el context històric. I ara comencem a parlar del futur. Quin és el futur que ens espera? L'única eixida democràtica que tenim a aquesta crisi de legitimitat és apostar tener una activación democrática de la voluntad popular y refundar un Estado basado en la voluntad de las personas. Montes Para lograr un acuerdo que nos permita pensar en el futuro de nuestro país, hace falta blindar constitucionalmente los derechos sociales. Todo el mundo cuando habla dice que le parece muy bien el derecho a la educación, el derecho a la sanidad y el derecho a la vivienda. Nosotros decimos que esos derechos tienen que estar blindados constitucionalmente.